मैं इस समय नर्मदा रिवर के ऊपर और ये जो जगह देख रहे हैं वो आगे सेंधवा को कनेक्ट कर रहा है और सेंधवा के आगे फिर धुले महाराष्ट्र में एंट्री हो जाएगी और 50 किलोमीटर थल घाट अंदर आने के बाद ये अपना नर्मदा रिवर का बेल्ट है ये मन तो कर रहा है कि जाके नहा लूँ लेकिन अभी समय का अभाव है और मुझे कन्याकुमारी तक कन्याकुमारी तक जाना इसके लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये सफ़र दिल्ली से कन्याकुमारी का पसंद आ रहा होगा आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें हम लोग ज़रूर इसको कवर कर लेंगे तो फिलहाल एक बार फिर से तो अब चलते हैं अगले सफ़र पे मेरा अगला सफ़र सेंधवा होते हुए सेंधवा होते हुए धुले हैं उसके आगे